sedang viral di media sosial Sosok Risa Santoso yang menjadi rektor termuda di Indonesia yaitu di Universitas ITB Asia dan Malang. Pada hari Sabtu 2 November 2019, Risa dilantik menjadi rektor ITB Malang padahal baru saja genap berusia 27 tahun. Dalam pelantikannya, Risa menyampaikan langkah-langkah strategis apa yang akan dia ambil setelah menjadi rektor. Langkah strategisnya, kalau langkah strategisnya yang pasti awal-awal itu memperbaiki dulu fondasinya, dalamnya ya. gimana, hmm. kerjasama dengan industri yang pasti itu karena kita mau ketinggalan jadi jangan sampai ada perpisahan antara kita di perguruan tinggi juga dengan uh, industri yang sekarang terjadi di lapangan kerja. Sekedar informasi, ITB Asia Malang merupakan hasil merger antara STIMIC Asia dan STIE Asia. Perguruan tinggi tersebut menjadi kampus hasil merger pertama di Malang berdasarkan SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 744 pada 23 Agustus 2019. Dikutip dari Grid Hot, Risa merupakan lulusan dari universitas ternama luar negeri. Lisa mengambil S1 di University of California, Berkeley, mengambil jurusan ekonomi. Lalu dirinya melanjutkan ke jenjang S2 menggunakan beasiswa LPDP untuk berkuliah di Harvard University mengambil jurusan pendidikan. Setelah kembali ke tanah air, perempuan kelahiran Surabaya 27 Oktober 92 ini bekerja di kantor staf kepresidenan RI sebagai tenaga ahli muda. Seperti dilansir surya.co.id, Lisa juga menjadi inisiator program Asia Hackathon dan program magang di luar negeri. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di ITB Asia Malang. Pemilik akun Instagram Santoso Lisa ini juga sering melakukan traveling keliling dunia dan memiliki lebih dari 700.000 pengikut dengan hampir 300 postingan. Diketahui dirinya belum menikah namun sedang menjalin hubungan dengan pria yang diketahui bernama Mikael Sugianto.